Comunidades igual por inipjaraki La Paz Marcaro, y trámites o ukanak lurañata queja. hak hakacht jupanacaroja... hupanakaroja atarakiwa violencia a tocanacata. Hupanakaj akamatua arsupjarakistu. Auture nakaj, nanakaroyat eñe pay, anax pa pa pasas pues, pues, que en la una y pasaski kun utjiwa kuna paltasi pjañepejani nakarkunchatiapitutej es un yateñinakapas kunas utjij kunakas munapaj raktaynikat'aña ixinkiq que tuqisqa phakikuntrasqa pues, phaki autoridades Culiacanacapanza, Gilatanacapanza, Marca Chijiatjamasti, Yatia Pjañapauca Machinacata, Gilpachasti, violencia, acoso político, derechos humanos, trata y tráfico, violencia infantil, hukampi kamachirakampita. Kullakanakaru hisk'tasaqa hani ukan phuqaskiti sapqarakiwa. May chiqllayasipqi hayukatha hani umarkatqa amtasqa pqarakiti sasaw akamat sapqarakistu. Ani ukanakaqnik pun panakatakikiqiwisikpacha Nana utijit. hani masuma yatiqawis utijituqa istunqa. bibiyopan ani uinstanepkit kawkanupanaka mundunasqacha haniw anchajanderich parasarap nanakaja uyuwacha yapusa yukhamanaka clorasipaq tukwarqa ukhama alliqishka una mashka trabajitunaqa mikhataparaktukam sawuñampi ukhamampiki warminakaka sipi awqch'aki hermano haniw sumuintap maja alwa isquilarpi sararita amtañani. Bolivia marcansti Kureimani amtawina kampiu y nakataskaraki violencia ñakachawina kaja tu nya pataki. Municipio nakansti saranta taskaraki, Servicios legales integrales municipales hayukanakaja nya pao sapa municipio nakana. Personal profesional ukas pokataraki ñapawa nya pataki, ma violencia nkamasiri kuyakaroja denuncia muncha yukaja. Haniwa ma kuyakaj amukt wali walito tuqiyta nukaqa walinuhata ñanqachatasunñajasqchi hayukqaqa